विरमनलाचे गुरुदर्शन Здравейте, приятели! Днес ще направим едно ново видео, което е по-особено от другите, защото това видео ще бъде за изпълняване на желания, за изцеление от болести, за изчистване и за сбъдване на мечти. И ви представям тук канала Валкирия, като този канал го преподавам в моята школа, езотерична школа Валкирия. И а, той се състои от, от а, композиция от рейки, космоенергетика, ангелски канали, божествени канали на чиста космическа енергия и има няколко нива и този канал Помага за изчистване от негатив, за изцеление от болести, за създаване на квантови прозорци, за сбъдване на желания. И сега в този канал, в това видео, докато го гледате, можете да си пожелавате различни желания. Например, трябва ви нова работа. И казвате, искам да си намеря нова работа, но е хубаво да я казвате подробно, да казвате подробно желанието си, искам да си намеря хубава работа, да ми е удобна, като място, да имам висока заплата, удобно работно време, хубави колеги, добри началници, лоялни или искам да продам недвижимост, искам да си купя недвижимост, искам да си купя кола, искам да си купя апартамент, искам да продам апартамента на максимално изгодна цена, да намеря най-хубавата кола, най-изгодната, хубава и здрава кола за мен, която да ми служи дълго и да бъде економична, и а, да ми бъде удобна. Нали, и така подробно или искам да се омъжа, искам да срещна истинска любов, искам да намеря верен и щастлив мъж, а, нали, верен, красив мъж за щастливи и верни отношения, дълги. Искам да се омъжа, искам да се оженя, искам а, да оздравея, да ми намерят точната диагноза. Тук е, нали, Каналът е на необятните възможности, т.е. всичко, което си пожелаете, ще се сбъдва по най-добрия за вас начин. Естествено, канала не работи за лоши неща, така че не можете да, да, да пожелаете, примерно, някой да умре или нещо, или нещо неприятно. Като, примерно, когато пожелавате желание, не бива да е примерно конкретно, примерно искам да се омъжа за Иван, тъй като Иван може да не е вашия вариант и тогава може да не се сбъдне вашето желание. Хубаво е да кажете искам да се омъжа за най- добрият и прекрасен за мен партньор, който да ми е верен, да ме обича, да ме носи на ръце и да изкарам с него до края на живота си. И тогава, ако е Иван, ще се развие по най-хубавия начин отношенията ви с Иван нали, тук можете да пожелавате всичко, примерно да оздравее детето ми, също така, ако сте имали лош ден, тук може да се изчистите на този канал бързо и екстремално, експресно изчистване от негатив, някой ви е досъл, нали, пускате видеото и казвате искам да да се успокоя, да се изцеля, да ми мини болката, да ми се махне разочарованието, да ми се махнат уроките. Канала чисти много силно и съответно всички мои ученички, всички валкири, които са минали посвещението на канала Валкирия, когато влязат в този канал, правят знака Валкирия и си казват своите желания и така канала ще става все по-силен и по-силен. Ние в нашата школа вече имахме такива мероприятия, в които групово давахме енергия на наши близки хора, както и на хора от школата и си помагаме взаимно и съответно вече имаме добри резултати и оттам ми се роди идеята аз да направя канала Валкирия, с който вътре, когато трябва нещо да се случи, Влизаме, гледаме видеото, пожелаваме си, тук е колективната наша енергия, с която взаимно да си помогнем. И съответно, когато имаме, искаме да помогнем на някой, нали, това е мястото, в което можем да го направим. И така стартираме. Отварям канала Валкирия. Сигърдрива, сигърдрива, сигърдрива. Този канал ще работи винаги, когато го гледате, ще изпълнява вашите желания, ще става все по-силен с всяко гледане. От всеки един вас ще става по-силен и от всяка валкирия, която другите валкирии ще правят в него и с течение на времето ще добие невероятна мощ. Също така ще сбъдва всички желания, ще изцелява и ще помага на всеки един който се обърне за помощ през този канал. И сега гледате видеото, пускате го и започвате да си мислите за това, което ви мъчи, това, което желая душата ви. Тук можете спокойно, ясно и конкретно да задавате въпрос, своето желание – или ако ви е мъчно да си изплачете мъката, да си причистите, да се освободите и да си помолите вижте сили през този канал, ще чуят вашите молби. това видео чисти движимо, недвижимо имущество, чисти бизнес, привлича клиенти, наказва врагове, извършва обратка. Ако някой ви е вредил, можете да изгледате видеото и да кажете, а, нали, да се изчистите от негатива на този човек и да бъде наказан според, според Висшия съд, както и тук можете да си желаете желание за изцеление от болести, за повишаване на доходите, абсолютно всякакви желания можете да направите. Също така самия канал чисти къщите, нали, може да почисти вашето помещение от магии, от подклади, от пръскано, от а, всякакви магии, проклятия. Нали, например, гледате го и казвате да се изчистя от конкретна магия, да се махне а, печата на самота, да се примахне причината, за моето безплодие или искам да имам беби, да си примахне причината за моята самота. Искам да си намеря приятели, искам високи постоянни доходи, искам да ме повишат, искам, е, искам да пътешествам, да отида еди къде си. Казвате ясно и конкретно какво искате, изглеждате видеото и желанията се сбъдват. Ако е по-сложно желанието и, например, имате нужда да гледате пак това видео. Нали, гледате го толкова пъти, колкото ви е необходимо. С това видео се отказват вредни навици. Например, искам да стана а, примерно 50 кг, искам да спра сладкото, искам да откажа цигарите, искам а, рахмири и разбирателство вкъщи, искам а, в моето семейство да си примахне причината за скандали и разбирателство, искам всичко искам. Всичко можете да искате тук. И така, пожелавам много успехи на всички, а на тези, на които им хареса потока Валкирия и са заинтересовани в енергийното си духовно и магично образование, заповядайте в школа Валкирия, като всички данни за школата се намират под самото видео. Членове на школа Валкирия можете да станете чрез а, а, членство на самия канал в YouTube, където ще можете да ползвате всички видеа, които са обозначени за школа Валкирия, като всички видеа са онлайн и са достъпни за всички по всяко време и съответно който стартира и е нов започва от раздел инициации. също в школа Валкирия може да се стане член и чрез Viber групата, и Facebook групата. Всички данни са под всяко видео. Благодаря за вниманието, много успех, сбъднати мечти на всички и ви чакаме естествено с добри новини. А за всички доволни можете да пишете под видеото резултатите. Пожелавам на всички успех! Чао, чао!